Herkese merhaba, ben Sayit Özcan. Bugünkü videomuzda sizlere 5 önemli çevrim içi dijital değerlendirme aracından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Birinci aracımız Socrative. Socrative ile önce hangi tür soru tipleri oluşturabiliyoruz? Bunlardan bahsedelim. Socrative ile çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış gibi sorular hazırlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda özellikle sayısal derslerde çok fazla ihtiyaç olan matematik sembollerini rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Socrative'in en önemli özelliklerinden bir tanesi sınavlarınız ya da değerlendirme çalışmalarınızı öğretmen kontrolünde ilerletebilmeniz. Aynı şekilde bunu öğrencilere ödev olarak verip öğrencinin kendi hızında ilerlemesine de imkan sağlayabilirsiniz. Bu aracın benim en çok sevdiğim yanı ise raporlaması. Yapmış olduğunuz sınavlardan sonra Doprative'de hem soru bazlı hem öğrenci bazlı raporlama mevcut. Bu raporlamalar hem PDF dosyası olarak hem de Excel dosyası olarak da bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Sokrative kısmen ücretsiz bir araç. Ücretsiz durumlarda bir tane oda oluşturabiliyorsunuz ve 50 kişiye kadar da öğrenci alabiliyorsunuz ulaşabiliyorsunuz ve dilinin de Türkçe olması bir avantaj. Sokrativ'in nasıl kullanıldığıyla alakalı bilgi almak istiyorsanız yukarıda çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Çevrimiçi değerlendirmede kullanabileceğiniz ikinci aracımız Google Formlar. Google Formlar özellikle ücretsiz olmasıyla çok dikkat çeken bir uygulama. Google'ın diğer uygulamalarıyla da entegre olabiliyor. Google formlar ile çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, boşluk doldurmalı, doğru yanlış gibi farklı türlerde sorular oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Google formlarla anketler de oluşturabilir, öğrencilerinizden geri bildirimler de alabilirsiniz. Google formların en güzel yanlarından bir tanesi öğretmen kontrolünde sınavlar yapabiliyor olmanız. Sınavlarınızı istediğiniz tarihlerde öğrencilerinize paylaşarak o saatte giriş yapıp sınavları yapıp size teslim etmesini sağlayabilirsiniz. Sokrates Creative'de olduğu gibi Google Form'un da en önemli özelliklerinden bir tanesi raporlaması. Yapmış olduğunuz sınavlardan sonra öğrencilerinizin hangi soruda hangi cevabı verdiğini, kaç puan aldığını detaylı bir şekilde grafiklerle değerlendirebiliyorsunuz. Bunların raporlamasını da bilgisayarınıza Excel formatında kaydedebiliyorsunuz. Google Form'ların en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki Türkçe olması ve tamamen ücretsiz olması. Çevrim içi değerlendirmede kullanabileceğimiz üçüncü araç WordWall. WordWall'da çok farklı türde soru hazırlamanız mümkün. Özellikle çoktan seçmeli, eşleştirme çalışmaları, doğru yanlış etkinlikleri, daha çok oyunlaştırma temelli etkinlikler hazırlamanız mümkün. Wordwall uygulamasını sonuç odaklı değerlendirmeden ziyade süreç odaklı, biçimlendirici değerlendirme için kullanmanız sizin için daha iyi olabilir. Wordwall'da da yine çoktan seçmeli testler için sadece öğretmen hızında, öğretmen kontrolünde testler yapmanız mümkün. Diğer bir yöntem ise öğrencilerin kendi hızında ilerlemesi, sizin etkinliklerinizi öğrencilerinize paylaşmanız ve onların alıştırmalar şeklinde bunu yapması. Bunun süreç odaklı değerlendirme için daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Wordfall'un en güçlü yanlarından birisi oyunlaştırma temelini kullanması, öğrencilerin çok dikkatini çekmesi, puanlar ve lider tabloları oluşturması, öğrencilere anında geri bildirim vermesi. Çok farklı soru skalasının olması da önemli bir özellik. Wordfall'un en güzel özelliklerinden birisi de yapmış olduğunuz bir alıştırmayı farklı türlere herhangi bir şeyler eklemeden tekrardan dönüştürmeniz. Yani sizin bir doğru yanlış etkinliğinizi hiçbir değişiklik yapmadan bir çoktan seçmeli teste dönüştürmeniz es mümkün. Wordful'un bir başka özelliği ise dijital ortamda sınav yapmanın yanı sıra eğer isterseniz sınıf ortamında da sınav yapmak için size imkan tanıyor. Hazırlamış olduğunuz dijital testlerin ücretsiz bir şekilde PDF dokümanını almanıza imkan sağlıyor. Wordful'un en güçlü özelliklerinden birisi de tabii ki dilinin Türkçe olması ve kullanılabilirliğinin de çok kolay olması. Wordful'un eksi olarak söyleyebileceğim özelliklerinden bir tanesi ücretsiz sürümünde sadece 5 tane test oluşturmanız imkan sağlaması. Bunu yenmenin farklı iki tane yolu var. Tabii ki bir tanesi en pratik yol uygulamayı satın almanız. Aylık ücretinin de çok pahalı olmadığını, çok uygun olduğunu belirtebilirim. Bu açıdan avantajlı bir uygulama. Diğer bir yöntem ise farklı hesapları oluşturarak birkaç tane mail adresinizde üyelikleri alıp sizin oluşturabileceğiniz test sayınızı arttırmanız. Çevrim içi ölçme değerlendirmede kullanabileceğimiz dördüncü araç Quizizz uygulaması. Quizizz'de çoktan seçmeli testler, doğru yanlışlar, açık uçlu sorular oluşturabilirsiniz. Bu tarz soruları oluşturmak için Quizizz oldukça güzel bir uygulama. Bu da aynı şekilde Wordfall gibi oyunlaştırma temelli kullanıyor. Kahoot'la çok benzer özellikleri var. Farklı özellikleri de var tabii. Aynı şekilde Quiziz'le anket oluşturmanız da mümkün. Öğrencilerinizden geri bildirim alabilirsiniz. Quiziz'de matematik sembollerini çok rahat bir şekilde kullanabilir, sorularınıza fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Quiziz'in kötü özelliklerinden bir tanesi dilinin İngilizce olması. Ancak dili İngilizce olan sitelerden korkmayın. Çünkü eğer Google Chrome kullanıyorsanız ya da başka bir tarayıcı kullanıyorsanız sağ tuşa tıklayıp Türkçe diline çevir diyerek siteleri Türkçe diline çevirmeniz mümkün olacaktır. Ya da bazı eklentilerle bunu yenmeniz mümkün olacaktır. Genellikle Web 2.0 araçlarının çok karmaşık olmadığını, bazı uygulamaları izleyerek de nasıl yapıldıklarını görmeniz mümkün. Eğer istiyorsanız burada çıkan linke tıklayarak Quiziz'in nasıl kullanıldığını da daha önce anlatmıştım. Bunu da izleyebilirsiniz. Son olarak Quiz ile alakalı şunu söyleyebilirim. Öğrenci hızında ve öğretmen kontrolünde değerlendirme çalışmaları yapmanız mümkün. Aynı şekilde diğer uygulamalarda olduğu gibi de çok güzel bir raporlama özelliği var. Çevrim içi değerlendirme kullanabileceğiniz 5. araç Nearpod. Nearpod aslında bir sunum aracı ama daha çok komple bir araç. Nearpod uygulamasını eğer girip incelerseniz sunumlar oluşturup aralara alıştırmalar ekleyebildiğinizi göreceksiniz. Nearpod aracıyla değerlendirme yapmak için özellikle çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular, eşleştirme soruları gibi farklı tarzda sorular eklemeniz mümkün. Nearpod'un çok güçlü özellikleri var. Sesli yanıt alabilmeniz, öğrencilerinize etkileşimli videolar hazırlayabilmeniz en önemli özelliklerinden bir tanesi. Özellikle biçimlendirici değerlendirmede yani süreç odaklı değerlendirmede çok rahatlıkla kullanılabilecek bir uygulama. Nearpod'da da değerlendirme çalışmalarınızı diğer uygulamalarda olduğu gibi iki şekilde sunmanız mümkün. İsterseniz öğretmen kontrolünde değerlendirme çalışmaları yapabilir. İsterseniz öğrencilerinize ödev vererek onların kendi hızında ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Nearpod da diğer uygulamalar gibi raporlaması olan bir uygulama. Raporlama soruya göre, öğrenciye göre size çıktı olarak verilebiliyor. Bu da önemli bir özelliği. Kötü özellik olarak söyleyebileceğimiz bir şey Nearpod kodun dilinin İngilizce olması. Ancak bununla alakalı az önce de söyledim. İngilizce olan sitelerden korkmayın. Sağ tuşa tıklayarak Türkçe diline çevir diyebilir ya da bazı eklentilerden faydalanabilirsiniz. Evet bugünkü videomuzda 5 tane çevrim içi değerlendirme aracından bahsettim. Bunları isterseniz uzaktan eğitimde, isterseniz yüz yüze eğitimde kullanabilirsiniz. Bunların en önemli özellikleri öğretmenlerin zaman kaybı yaşamasına engel olması ve öğrencilerin takibi için çok güzel raporlama imkanları sunması. Bu açıdan bu araçları sizlere daha önceden kullanan birisi olarak tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Eğer memnun kaldıysanız kanalıma da abone olabilirsiniz. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.